Tanzania imeshiriki katika mapambano ya kudai uhuru wa nchi zilizo kusini mwa Afrika uh, chini ya jemedari wake mkuu, rais wa kwanza hayati baba wa taifa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere. Ndugu zangu wa Tanzania, ni kama mwezi mmoja tu tangu tulipompoteza aliyekuwa rais wetu mpendwa, jemedari wetu, shujaa wetu wa kweli mwanamapinduzi wa aina yake aliyepigania taifa letu kiuchumi, umoja na mshikamano wa kweli wa taifa letu na haki ya maskini na uhuru wa wanyonge, mtu ambaye alimtanguliza Mungu daima. Niwape pole nyingi sana, hasa rais wetu wa sasa Mheshimiwa Samia Suluhu Hassan, maana ulikuwa karibu naye wakati wote na wale wengine ambao mlikuwa karibu zaidi na yeye. Umoja. Mheshimiwa Rais, umoja na mshikamano si tu kitu, si tu ni kitu kizuri, bali ni bora na cha thamani kubwa, kwani umoja na mshikamano wa taifa letu umejengwa kwa zaidi ya miaka hamsini. Nchi yenye makabila zaidi ya mia na ishirini na dini mbalimbali, tungeishije kama sio umoja tuliojengewa? Tungefanyaje biashara? Tungewafikiaje? Tungeafikiaje maendeleo tulio nayo leo? Lakini sasa tunaishi pamoja. Biblia inasema katika kitabu cha Mwanzo sura ya kumi na moja mstari wa kwanza mstari wa nne na wa sita nchi yote ilikuwa na lugha moja na usemi moja, wakapanga kujenga mnara ambao urefu wake ungefika mbinguni. Mungu akasema, tazama watu hawa wana lugha moja na usemi moja, yaani wanakubaliana, wanaweza kufanya chochote bila kuzuiwa. Bwana wetu Yesu anasema katika Yohana 17:11 anamwomba Baba awalinde wanafunzi wake ili shetani asiwashinde wakakosa umoja. Tena nawaombea umoja katika mstari wa 21. Lakini katika Yohana mlango wa kumi mstari wa 30, Yesu anasema mimi na Baba tu umoja. Ndugu zangu, tukipatana kama taifa tukapenda nchi yetu na kuheshimu viongozi, tukiwasikiliza, tukashikamana, tukichapa kazi na kulipa kodi zetu kwa uaminifu kwa maendeleo ya taifa letu, taifa letu litaendelea. Okay. Taifa letu litaendelea sana na uchumi wetu utakuwa zaidi ya sasa. Naomba tusigawanywe na kitu chochote ikiwepo siasa, udini, kabila, ukanda na kitu chochote kingine kile. Nimeona kwenye mitandao ya jamii baadhi ya wanasiasa wakimsifia Mama Samia, rais wa sasa, na kutoa kashfa juu ya utendaji wa rais aliyepita Magufuli. Hii ni kuonyesha namna ya kujipendekeza ili waangaliwe katika nafasi fulani fulani ya uteuzi na tena nasema ni unafiki mbaya sana. Hawa wanafanya hivyo wana, au wanaofanya hivyo. Naomba nirudie, naomba nirudie, nimeomba nirudie. Nima, naomba mtulie nimalizie. Nimeona kwenye mitandao ya jamii baadhi ya wanasiasa wakimsifia Rais Mama Samia na kutoa kashfa juu ya utendaji wa serikali iliyopita ya hayati John Pombe Joseph Magufuli. Watu hao wanajipendekeza ili ikiwezekana waangaliwe katika nafasi fulani fulani ya uteuzi. Hawa, huo ni unafiki mbaya sana. Watu hawa Wanafanya hivyo, wanafanya hivyo kwa kutugawa Watanzania. Tunaanza kushambuliana kwenye mitandao. Tumetoka kwenye msiba, wanaturudisha kwenye msiba mwingine. Hayati rais, rais hayati Magufuli ni kipenzi cha Watanzania wengi. Kwa hivyo, wanasiasa, msitugawanye. Aidha sisi sote aidha sisi sote tunaamini tuna, tuna imani ya kutosha.